پنم یاد خدا هموطنای عزیز وطندارای گلم سلام برتان در هر کجایی که زندگی میکنین داخل افغانستان بیرون از افغانستان انشالله که تو چی میگن تک و پدره باشین روز روزگارتان خوش بگذره زندگی را رقمی که دوست دارین و دلتان به پیش ببرین به گزارش امروز ما خوش آمدین در این گزارش ما امروز در یک جای آمدیم که در گذشته زیاد می رفتیم با رفیقا در اینجا می آمدیم می رفتیم در پایین رستورانت کانتیننتال بگویم یا هتل پنج ستاره کابل که مشهور است به اینام پایینش که یک سرک از شما حتما آمده یعنی تو کسی نیست که جن آمده باشه دیگه امروز آمدیم که ببینیم که از هموطنای ما از رفیقا از جوانا کسی به تفریح میایه نمیایه هوا هم ابری است خوب یک فضاک است برای تفریح و گفتیم ببینیم که چی میگذره در اینجا به هر صورتش یک موضوع رو میخواییم برتان بگوییم که کوشش بکنین خوش خوشحال زندگی بکنین دو روز دنیا هست هر قدر ما شما روی غم ها و روی مشکلات و این موارد فکر بکنیم ما فکر میکنم که زیاتر ما شما را از بین میبره زیاتر ما شما را دیگم به آمیانه خراب میکنه به او خاطر نمیتونیم خوبتر زندگی بکنیم بیایم که امروز بریم که چی وضعیت از دی پارک جایی که همتان من از خاطره داره بیایم که بریم تا گذشتا که در ایجا می آمدی قدر موتر بود که تا را بند بود قدر فرصتی را که می تا بال یک دانه موتر نیست که بیایم اما سعی کنین کسی که پاکی و صفایی کنه هر وقت در فکرش باشه که پاک باشه محیط کار خودم میکنه ولو کسی باشه یا نباشه سعی کنین که پدر ری سفید ما در اینجا جارو دستش است جارو میکنه بیاییم که کم کتش بریم گپ سلام پدر چی حال داری؟ ساعتت خوب است؟ جانم جور است؟ بخیر هستی؟ الهی شکر که خوب هستی شکر شما را بخیر میبینیم بخیر باشی اگه من نباشی خب باز کار کرده نمیتونی از شکر جور و سیاد هستم فضل الهی شکر امی پاکی و صفایی چقدر خوب است نه شکر خدا در خانه در محیط در سرک در هر جایی که نمیتو کل اگه من نظر بگیره چقدر خوب است خوبش است بسیار خوب تشکر با عزت باشی همی آدمای قدیم تا آدمای فعال بسیار فرق نمیکنه هر چیزی دنیا فرق کرده هایش هم فرق کرده و دنیا ما هم افغانستان فرق کرده گاه یک رقم گاه یک رقم گاه یک رقم یک رقم آره، می اما هر رقم نظام کامت خو خب میاد دیگه گپ گپ که ما شما بونمون بسازیم نه با ما شما رقم نظام باشه خب میگیم پیسه باشه آرامی باشه آرامی باشه ما شما آرامی را کار داریم که نان یک لقمه نان باشه آرامی باشه و یک لقمه نان باشه چوکی و صلاحیت ما شما نمیرسه آرام که هستیم خودش پادشاهی است راست میگه خودت تیجه در این باغ بالا چی داری وظیفه داری من خب؟ وظیفه ده سال از این باغ جارو میکنم ای تو است که تنخواه نه دولتی ازی دارم نه از اوشی داشتم ما منتا اینجا ورزشکارا میه نفرای خوب میه ما مردمی ماش ما هر روزی که خانه بارم 1500 اونا میتم کدام یعنی به خدا پاک میکنم میبینی که برگاه چقدر اخته و خداوند تو را خیر بده به خدا یک یک چیز دیگه به ماش کدام چیزی نداری از طرف حکومت نه نه از هیچ کدامش نداری نه از ایش دارم نه از دارم 10 سال دو از او پیش دو خدمت کردیم نه یعنی سه چهار مرتبه ده اینجا ماش ماش ندارم یعنی من ماش ما رو این مردم ها اینجا هست خودم های درست یکم چیزی که کمک میکنن که دیگه کمک میکنن حالا باز یک پیشنهاد نکردی طرف طرف که تو میای پیشنهاد کنیم یک پیشنهاد کردیم کیو هیچ خانه کجاست خانه سمنگان است. در ایسود میگه جای ما از اموجا که سنگ زغال خوبش داره نه نه مقصد من قیاد مانده حالا باز از اوجه در مسافر هستی؟ یک بچه های ما درس میخونه در مدرسه خب. قاری قرآن فضل خدا خودمون اینجا میریم در وطل هستیم در شانه در وطل در وطل نان میخورم یه استراحت است. مقصد فردی ما میشه میشه دیگه مقصد همین جور باشی آرام باش نمی یعنی کلان گپ هست همه نعمت خداست بخیر باشید مزاحمت نمیشم خسته نباشید قربان شم با عزت باشید خوش شدم سلامت باشید بخیر باشید سلامت باشید هستن بعضی کسا که تنها به خاطر از این نیست که من امانه ماش داشته باشم ولی اگر کسی کار دلش شوه کار نیک کار خیر هر وقت کار خود انجام میده کار خود میکنه چه خوب یک فضا است اما درختها فصل فضل خزان است درختها زرد و زار زرد و زار مثل ما و رشاد <laughs> بیاین که بله خب ما به پارک تفریحی باغ بالا دیگه از این اول که داخل شدیم آمدیم اما اینجا سعی کنین که جایی که برای یگان چیز یگان چپس و برگر و چیز در کانتین ایگا سودا میکردن اما فعلا چیز نیست بسته است این طرف هم تخت و یگان ای آه. این تختا اون نیست او طرف هم است و اونو طرف هم هایی که بر فامیلا که می آمدن تفریح میکردن این کانتین خب بسته است و اینجا هم که میبینین که پیشتر هم گفتم اما من که شاید جیره بسته کده باشه شاید که اجازه دیگه نباشه یا شاید کسی نمیه اما معلوم نیست که چرا بیاییم که بریم اینجا یک کانتین دیگه است که او هم بسته است بیاییم که همه قسم بریم به طرف پایین چک مقبولی داره به خدا شما تصویر ببینید تصویر به نهایت اما تو مقبول و زیبا و قشنگ فصل فصل زمستان از دیگه و زمستان میفهمین که کل برگاش میره ولی تاکای انگور نیر شد اونجا مینی کانتین باز است اما صاحبش فکر میکنم که رفت کدام جای خب. بعض کسام دیده میشه یگان یگان فامیل دیده میشه که اینجا هستن بعض کسایی که یگان چیز با خود آورده باشن یا فرمایش داده باشن بیایم که مقصد میده میده بریم به طرفشان اوجم بعض کسا آمده بود به این پارک پارک باغ بالا اما به خاطر از اینکه یگان ذره یک مشکل داشتن که ما گپ نزدن ما هم دیگه قار نکردیم به خاطر از اینکه باز سر ما قار نشن خب اینه اصل کسایی که زحمت میکشه این اینی میاستن و این کار که مشکل از او بردن شاید کلتون خاطره داره نه از او بردن من خب بشکر بردی رشاد چطور هستین بچه بخیر هستی؟ جان جور است؟ او دوستای چقدر گرم است چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جان جور است؟ صد خوب است؟ چطور هستی؟ خوب هستی؟ بیا تو بیا اینجا بیا اینجا بیا <laughs> بیا اینجا در پالیما خب چطور هستی؟ خوب هستم ساعتت خوب است؟ شکر بیا در پالیم استاد شو یا باش که ما بشینم اینجا کدت بشین اینجا که بشینه وقت نام چی است؟ عبدالورا عبدالورا بله چطور هستی دگه چی میکنی اینجا آمدیم یک چند بشکه میبره خب. خانه کجاست سلام سید بخیر هستین ستن خوب است بخیر هستین بخیر آمدین او گرفتن آمدین نوبت از کیست معلوم نیست <laughs> خب خانه کدام طرف است باغ بالا خب دمی جستین هستین این باغ بالا در باغ بالا مردم میای آلم به تفریق کردن آمیه کم زیاد کم میای زیاد نمیای نمیای زیاد نه خب خانه شما دیگه اون طرف است اون طرف است او طرف خانه است یا راست چی رخه این طرف راه است تو میریم طرف خانه بازی را در کجا برآمده چی کده ایرا در کجا برآمده را میبره به باغ بالا پس او طرف پس او طرف تامش است خسای خب، کمی جای میگا بی پیر به خرابات نرم نه <laughs> اصل کاکای میجام ماندم از تو خب باش که کت کاکایم گپ میزنم مکتب تا خو شاء انشالله بله خلاص کدی؟ یا چی رقم سنف امتیانا امتیانا میریم دیگه سنف چند هستی؟ سنف نو سنف نو؟ بله درس خوب است عادی است شروع شده؟ درسا شروع شده بود امتیانا شروع شده او چرا از اینجا میبرین؟ او از اینجا خوبش است اوج تا ندارین چای چیز؟ داریم چرا از قبش خوبش نیست؟ قبش خوبش نیست نه اوج خوبش نیست برای یگان دیگه کاسه چای میبرید آه دیگه تشکر کاکا چطور هستی؟ سعدت خوب است؟ بخیر هستی؟ بخیر باشه اینا بگو کیرا کجا برا کیرا دم گردن باغ بالا میره در خود ما پیش زغیرا پیش دکان ها سرک نو میگندش شک ولا سرک نو میگن او سرک از او آمد از ایرام در اون وصل میشه به شک به خدا خانه کجاست؟ خانه ما مموش هست در پیش پای برق پای آنتنه تلفن معلوم میشه از هم سابقات ایجستی؟ بالا بله 10 سال میشه که ده سال میشه که میگه ده 20 سال آه ده یا 20 همون یک 20 سال شده 20 سال آه خب عوام شما هم از این میبرید ما هم از این جو میبریم خب خب مزه باغ بالا مانده که میگن باغ بالا مردم به تفریح و چیزا میامد سابق مزه بو یک در رو میخورد دیگه حال نه میخوره نه کلش خوش شده مردم برده ری از او طرف برو اگر سعی کو کلگی میبره دیگه چوبشه بیا خیر باشه یاو از کجا میه؟ یاو از این کنتینوتال میه از هتل کنتیننتال میه؟ از خود هتل باز خوبش از دیگه اوش خوب است اوش خوبه در کراچی با سخت نیست اوجا میبری نه دیگه یک مسیر دو اوجا پیشتر را بندی از اوجا تا میکنم پس دوباره در کراچی بار میکنم میرم خب، میشه دیگه چی آه میشه خب. یا چی میکنن اینجا این چوچکا گل اینا میبرن گل جا حال بازی ها زور داره که بالا کنن این توجه خب تو بیا اینجا پالی ما بیا اینجا بیا بغل ما بیا چطور هستی خوب هستی کمک بلندتر بگو نام چیز نام تمنا اوه نامک تمناست خب آفرین چقدر نام مقبول مکتب میری نه صنف چند صنف دو صنف دوی چند؟ دوی اول از ما که مکتب می رفتیم یک وقت باز چی بود نه صنف هفت دو یا هفت جیم یا هفت دال یعنی رقمی بود از ما نه؟ با ما خو وقت از وقت که حال تو گفتی که صنف دوی اول هستی دیگه از ما که بود او وقت صنف هفت دو یا هفت سه یعنی رقمی ها بود هفت دال بود خب هر مکتب فرق میکرد دیگه رقم بود در سایت میخوانی؟ امتحاناتتان خلاص شد یا مانده؟ نه خلاص شد خب خلاص شد صحیح حل کردی سوالا آره. را چند مضمون داشتین؟ چند مضمون خب هایت کدام کدام است نامش بگیم؟ یاد مانده؟ خب کتابایت نامش چی است؟ قرآن کریم دری ریاضی خط قرآن کریم خب،, خب خیر پوره شد خیر اگه یادتان رفته خیر چطور از خوار بیادرک داری دگم؟ نه دو تا بیادرک دار کدام کدام هستن؟ این اینیش اونه اونو زگیش یک تا خورده دگم دارم نامش محمده خب محمد جان در خانه ماندی؟ تو اینجا پشت هوا آمدی؟ تو دیگه پشت نبیه بان که بیادرات بیارن خو خب، تو دیگه در خانه باش و متوجه محمد باش خو خب، که تو مادر تگان زر کمک میکنی داشت پس خانه اه. تا بال یاد گرفتی که یگان یگان چیز پخته کنی اه. چی را تخم خو داری نه امو که در روغن مندازه خو. خب، در سکای تا بخوانی خو خدا حافظ خدا خیر باشی تشکر از کلتان بخیر باشی کی؟ از مشکل خموری چی گفت؟ نه <coughs> اینجا که پشتی ها قدر من اونجا یک شرکت شخصی هست کل امور جور کنم او شرکت با کسی اون بیده که قد جنجال است اصل به خیا نگفتن ما گفتم ما تا او دارن به خاطر از اینکه اوش خوبش است مشکل دیگه دم بغل کو او خونه از اونجا تا اینجا خیلی جنجال است اونجا یک شرکت شخصی است به مردم عون میده هر نفر سی هزار روپه گرفت حال عون میده کل جنجال اینجا والا یعنی گپ بسیار جگر خورد مشکل اینجا اگر کی از اینجا عون میبره ما گفتم شاید به خاطر از این نزدیکا سن وارد خوش نه نه اون بغل کو بیخی خونه بالا ولای کلان مشکل است بخواد دیگه جنجال است خب او کمپانی که او میداد باز رفت چه رقم شد؟ هست حالا هم اون مردم نمیتا؟ نه ده سال قرار نلکشی شده بود نلکشی شده کل خونه مردم نل داره دیگه اونمو دیگه او نمیده ما مردم یکی علتش چند یعنی. میداد یک گوشکا کی میداد بیلرکی مکعب بود یک متر مکعب 80 روپیه خب به خاطر از طریق نل دیگه یک متر مکعب دیگه اونو او نمیده با مردم مشکل بیاوی مردم که یک جنجال میکشن از این میخاطره این مشکل گفتین به امارت اسلامی را به این نمایند او یک یک تعداد مردم قرضارش هست دیگه اگه او بده خواهم مردم پیسه میده حالا او اوان قید کرده از میگه پیسی ما بدن والا اگر که یک رای حل پیدا شه به خاطر از که یک چهار پا بر از هم شد و بر مردم هم شوه که مشکل حل شوه خاطر از نه ایلا مردم پیسه شاید داده ولی حالا او بند کرده مردم میگه برو چهاریم با خومه میشه بونش که بندش کن تو جنجال اگه اونم رو جور کنه کار با هیچ مشکل دیگه آ پشت اومه یعنی ما والا دیدم من گفتم دیگه پشت او نبیا یعنی یک مشکل شرکت بخیر باشین ان شاء الله مشکلات تان حل شه بخیر باشین قربانت سلامت باشین مشکلات در هر جای است بعضی کسا را ببینید اگه جای خوب زندگی میکنن بازم نالن این اگه مردم ببینی که این قسم مشکل داشتن داشته باش دارن اگه قسم مشکل داشته باشیم باز راستی که زیاد سر صدای ما مبرایه به او خاطر ما باید که به هر حالت شکرگزار باشیم و اینی چیزها را که آدم میبینه باز بر آدم یک یک پند میشه یک پند بگویم که اشتباه نکنم یعنی وقتی این مشکلات هم میبینی باید باز بالای زندگی خود شکر بکشی انشالله که مشکلات از اینام حل شد قسمی که گفتم سابقا که زیاد مردم اینجا می بر تفریح باز این قسم در روی سرک اکس های سلفی می گرفتن <laughs> باش که تو بریم طرفشان یگان ذره کتشان گپ هم بزنیم اینجا یک اکاس هم هست که حالا سر ما قار نشه بعض بیخی فکس شد لالا بیخی دیگه فکس است سلام صد خوب است بخیر هستی جان و جور است جان و جور هستی بخیر باشی اینی آدم از دل مامیه از دل رشاد میه آه هم از دل مامیه اینی. ساعتت خوب است شکر چقدر جنجال میکشید والا یک پوزیشن ست کردن بسیار جنجال کار بسیار سخت است بسیار قربان باز بعضی مشتری ها هست که میگی رقم شو شما فکر میکنن سر از او مزاق میکنی چون پوزیشن هم طریقش است قربان لالا لالا نامش چی است نام سید رشاد. خب بیاین که اولا این پوزیشن بی کارو قار نشه مشکل نیست با خب. جانا پوزیشن عکس بی خیر خب بگی شاز الله اینا کتابا اپس اینه که برجسته بگی دوست بیاد یک پویت کم پیش کما کی طرف سایکو. سرت کم پیان کمی تبسم داشته باش خان سرت لایست کو بس کما کی تبسم سرت کم پیان از جان دا اینا که نکاس میزنه کمی سایکو. کو گردنت کج است بس متوجه لپران درست بدلت به به به بیا بیا کی یک سوی بینیم کل ما شما بر رشاد جان قسم خودت دیگه بگیرش که ببینن عکس ها او عکس دیدیم بسیار مقبول است چطور هستی صد خوب است بخیر است جان جور است بخیر هستی خب ایره بو که خودت کاروبار چطور است نسبت به سابق حال وضعیت چطور است کاروبار پیش از اینکه چی شوا حکومت خود کنه کاروبار خوب بود نسبتا نیجه که بود ای باغ بالا که تقریبا بعضی شاگردای استاد پانتون استاد ربانی و پانتون پل تکنیک بود پانتون مارشال فهیم بود اکادمی پلیس بود روزای پنجشنبه که میشد بسیار خوب مردم می آمد بار می بود حالا فعلا کسی نیست مزه نیست مزه نیست نخیر <laughs> قربانت شم خیر باشی سابق تو حساب کرده بودی که روز چقدر عکس می گرفتی والا خوب بود حداقل روز سی قطعه چل گرفتیم چون پارک تفریحی بود بعضی ها اعضای پانتون می آمدن دیگه می آمدن و تفریح میکردن یک چای می نوشیدن و می چند عکس فیسبوکی بگیریم دیگه عکسایشون هم میگرفتم حالا نسبتا کاروبار کم شده حتما خود تک میبینن دیگه از خود زیاد خاطرام دارن شاید خود عکسای زیاد مر بله مدت 5 سال میشه که من میجا هستم 5 سال بسیار وقت میشه دیگه بسیار مشتری ها از بعضی ولایت ها مشار کابل بسیار خوب است کل آشنا هستن همراه ما یک چیز خوبی که من دیدم خوبی های زیاد در وجودت است هنرت خوبیخی بالا این است که بسیار خندروی است اینمی لبخند است که بسیار آدم خوش برخورد نشان میده بله. گفتم روز چقدر عکس میگیری حالا گذشته خوب بود یا حالا در عموم گذشته بهتر بود گذشته بهتر بود بعضی جا بچه ها بسیار شوقی بودن مثلا می آمدند از پوهنتون کابل پوهنتون پل تخنیک آنها عکس می گرفتند لیکن اما بچه هم گم شده در این شرایط دیگه نمی آین قدر نرفته باشن والا شاید امریکا رفته باشن <laughs> بخیر باشید تکار بارد برکت قربان شم مزایم نمیشون کدام چای براتون میگیرم قربان شم سلام عزت باشین خب عکس گرفتی خلاص شد یک چند دانه شد سی دو تا چل دانه خوش شد سی دو تا چل نه قدر عکس چی میکنی ای باز که در یک وقت سعی میکنیم که ایت جوانی بده تو یک جوانی با <laughs> خیر باشی برو مزایم نمیشم خودت چطور خودت هم عکس گرفتن آمدی یا رفیق ازو هستی رفیق ازو هستم آمدیم برای چکر تو عکس نگرفتی گرفتم یک چند خودم هم گرفتم خب. بدلت بود یا نه آه دیگه کاس خوب کاس بود هر روز میای اینجا یا یگان روز نه تقریبا یک سال پیش ما اینجا آمده بودیم یک سال شده اینجا نه برین خیلی خوش بگذارم مزاحم نمیشه مکسای هم بگیریم نه وقت نشه سرتان خب باش که یک دخترک بسیار مقبول دیدیم کدش گپ بزنیم اجازه است که گپ بزنیم آه. آه. چطور هستی خوب هستی شکر خوب هستم نام چی خوب هستین مروه مروه چقدر با است اول خواهم خب بگو کمی استایل تا خود جور میکنی یا حتما کسی در فامیل کمکت میکنه نه خیر مادر ما کل تشویقم میکنه ما خو خب امی کار بار ما جنجال ما خو خب زیاد است ما که در خانه میرم باز دخترک ما مادرش میایش آماده میکنه همیشه باز که میرم پیش من باز میگه مقبول است یا نه از من نظر میگیرم مگه من کس را دیدم بسیار مقبول است تشکر زنده باشین چشمایتان مقبول است به به مروه سنف چند مکتب است سنف چهار سنف چهار اول نمره در مکتب التقوا به شک به خدا نام خدا اول نمره مقبول لباسش استعدادش جراتش کل چیزش دیگه تو فکس فکس دیگه هیچ چیز کمی نداره تشکر زنده باشین خیر باشین دیگه خوراک بیادرک هم داری؟ یک بیادرک خورد دارم دو ساله است خودت هستی که تزو هست دیگه؟ بله نامش چیست؟ نامش عثمان عثمان و مروه همی یک خوار یک بیادر هستی بله همی دخترها زیاد دلسوز می باشه یا بچه ها؟ خاصیت ها فرق میکنه هر از نظر به شخصیت خود دختر زیادتر <laughs> ایجا طرفداری از خود کردی یا از چطور؟ خودم دختر هستم البته دیگه طرفداری دخترم میکنم در وطن ما شما کلگی از خود طرفداری خودم میکنه همطور <laughs> همه همطور از در این شرایط همی رقم خیر باشیم اگر مروه مکتب خلاص کنه تصمیم داره که کدام رشته را بخوانه یا ژورنالیسم یا حقوق بشک چرا ژورنالیسم چرا حقوق بختر کمی در رشته زیاد خوش داره راستی میفهمی یک چیز خوبه که در وجود تو دیده میشه ای است که تو جرأت خوب داری تو میتونی یک, یک،, یک نطاق خیلی خوب شوی شاید صحیح بیا فکر کوک برنامه اطفال است بله تو دیگه یک یک یک انانس میتی یک بیننده را خوش آمدید میگی برنامه اطفال از با مروه است بخشای زیاد داره ای برنامه اوکی درست است اونو کم است درست ما مای کمی سلام بیننده های عزیز سلام بیننده های عزیز امید دارم که یک صبح خوب را آغاز کرده باشید این برنامه با مروه در خدمت شما عزیزان بخش های جالب داریم تا آخر برنامه ما را بیننده باشید تشکر در حال حاضر یک وقفه و حالا یک وقفه کوتا ریموتای تا نگرز نگیرین به خیر زود کده برمیگردیم <laughs> آفرین خوراک خندول موفق باشی خنده به خاطر از این گرفت وقت طرف کمره سعی کردی گفتی که حال یک وقفه هم تو چشمای تو کردی چرا تو گویی هم <laughs> تو خب. موفق باشی ما آفرین میگم برای خودت خیر ببینه پدر مادرت که نام خدا خوب تربیت داده برات خوب فهمانده تا خوب لباس برات آماده کرده لباست بسیار قشنگ است مقبول است دیگه نام خدا خود بسیار دختر با استعداد هستی روی بیادرک از طرف ما ببوست پدر مادر جانتم سلام بگو خداوند یارو نگهدارت کدام گفتنی اگر داری بگو نه کمرام ده نه خیر تشکر کدام پیام به همسان سالای نه خیر یک پیام دارم که درس بخوانین بر وطن ما کوشش کنین که درس خانه باید وطن خود جور کنیم از این وضعیت وطن خود بکشیم آفرین راستی یک چیزی یادم رفیق تفریه کردن آمدید این پارک باغ بالا بله چیز تفریه شد خیالت رفت شد آه یا کم کم کم یکم شور نخود پیدا کردی بخوری آه خوردم آه؟ خب؟ بله برو خدا خداحافظ خدا نگهدار خدا نگهدار مروه بسیار با استعداد بود به خدا استعدادش قابل قدر و هستن فامیلای هستن که برای اولادای خود این قسم تربیه میتن این قسم در بالایشان کوشش میکنن بالای درسایشون، که آینده بخیر یک نسل بسیار خوب به این جامعه تقدیم شود بیایم که بریم بین سرک ما را و میاده سابق انداخت ما رو میفتن ما بین سرک ساتیری نکنیم ما چی میکنن <laughs> او بچه چی هست سلام چی میکنه اینجا سرپوش برد چطور هستی خوب هستی بخیر هستی تو بیا اینجا که رقم ها شما قصه کنیم بیا بشی بشی دای پولیم بشی خوب باش که بشینیم اینجا کردت نام چی هست یسا یوسف؟ آه نام بچه امام یوسف است چطور هستی؟ جور جور تا خیلی خب. تگره تازه تگره چی میکنین در این سر؟ ساتری تو بیا ایجا هم بیا تو ایجا کال ما که ترسه شما کار دارم بیا تو بیشی تو ایجا که شما داری سرک ساتری میکنی <laughs> بیا بیا بیشی بیا بیا شوخی میکنم کتن بیشی چطور هستی؟ خوبه سلام چی هست؟ ایوب ایوب؟ آه ایوب جان چی میکنین ایجا؟ امی سرپوش بود؟ نه کات کاکای مامانی خب، کاکای چی میکنه؟ دکان داره خب، دکان چی داره؟ چپس کدایی تو خون چای خب شک فعال از دکانه؟ آه خب، خیلی باز شما بیکار مانده دیگه سرپوش برد آه بیکار مانده <laughs> بیکار ماندی؟ مکتب خو میری؟ آه آره، تو نشه که دفعه مکتب نرفته باش چند تا جن مکتب میری؟ از ما نو تا ده نه از چی از هفت تا نه خیلی هفتانو وقت آمدی دیگه از مکتب نه مکتبا خلاص شد امتحان خواه خب، خواه خب، امتحانات خلاص شد خواه خب، تو چی میکنی اینجا؟ بودرنگی و کاکاو سود بودرنگ میکنی؟ مکتبای تام رخصت شد؟ از ما رخصت شد در خانه کس زگان باز کار میکنه؟ آه کی؟ یه سه تا بیادرهای دیگه من چی کار میکنه؟ یکی دو دانش خسته سودا میکنه یکی که خیاطی دو دانش خسته یکیش در خیاطی؟ باز یک چیز بر فامیل بر خانه یک چیز پیسه میشه که باز ببره؟ آه شکر دیگه میشه اگر بود رنگ نکنی که تزوا کار کنی میشه؟ آه میشه دیگه خواب خیر باشین بسیار تشکر مقصد احتیاط کنین کال کدام موتر نزنید نه نه خب؟ نه نه بسیار شوخ معلوم میشه بچه تو از چیریت معلوم میشه بخیر باشین خدا حافظ برین برین ساتیری تا نکنین برین بخیر باشی آه این گزارش خلاص شد میایم پیشت خب آه آدم جگرخون میشه یگان وقت سخت جگرخون میشه دمو وقتی که گپای آدم خوب میشه که تکس آدم قصه میکنه دو دقیقه حال هوایش پرسه همین مشکل اقتصادی که پیش میاد دیگه باز آدم خیلی ناراحت میشه فکر میکنم دیگه با آخر سرک پارک رسیدیم با آخر سرک رسیدیم اینجا دیگه یگان کانتین معلوم میشه که اگر گپ بزنیم من نفهم که از کدام رو بریم کانتین است من تا کل چوکی ها خالی چوکی ها کل این که خالی است کسی نیست بیاییم که اینجا یک دو نفر ششته کل <laughs> از پینجا مدری ترسیده بیچاره را چی بگویم دیگه بیا که بریم دا جایی که واقعا اینجا خیلی بیروار می بود نیر شد اما حال کس نیست بسیار کم مردم هستم سلام برسه آه قربان تشکر گرفتم مطلب گرفتم جمعتان جمع با مذرت با مزرت خیر باشه بیشتر گفتم رشاد نه دم اینجا بسیار بیرو بار می گذشته که می آمد اینجا اما اون طرف هم چوکی ها بسیار خالی است و این طرف هم خالی است یک دو نفر اونجا نشسته اگر طرفشان بریم کوتاه ازشان گپ بزنیم که یک کانتین هم گپ بزنیم باز دیگه چیز نیست دیگه در پارک بیایم که با اینجا در این کانتین یک گپ بزنیم کتش یک پرسان هم بکنیم که اجازه نمیتن کس را بیایه یا که چی گپ از مردم خودش نمه بعد از او هم باز خداحافظی میکنیم که فرصت کم است اینا یک نفر پیدا شد که موسیقی روشن است <laughs> چطوری است خوب است بخیر هستی جان جور است بخیر باشین چی داری بخوردن بخوردن شورنخوت است برگر است کرای تخم است والا کل چیز است جان خب چطور وضعیت کاروار؟ کس را اجازه نمیتک در پارک باغ بالا بیاین یا که خود مردم نمید چی رقم خب شرایط قسم شده که یکی خب پول نیست مامرین ماشان هم نمیتن دیگه جیبا خالیست مردم نمی اجازه خود دادن مشکل نیست که من نکده باشه کسره اجازه است نه خیر کدام مشکل نیست امارات اسلامی یعنی من خود نکده نه خیر نه نه اجازه داده بله بله اما روی چوکات روی قانون جانا فعلا دیدم هیچ کس یکان کم کم کسایی جست دست خب روز اول که اینجا آمدن امارات اسلامی مردم می آمدن بسیار یک ترس راست داشتن اما مردم ترس میخوره نمی دیگه پول هم ندارن دیگه کدام مشکل نیست نه من است و آزار اذیت هم نمیکنن خب یعنی میش خوب است از خاطرات گذشته بگو از کاروبار گذشته بگو او وقت زیاد بیر بار بودی نه مگ که آمده بودم اینجا خب بعد خاطرات صاحب و گذشته دیگه اینجا جای پای نبود ما دست به دست نمیرسیدیم تا هفت هشت شاگرد داشتیم بیکار نبودن آره کورش جواب داریم اجا نه چیز نمانده <laughs> نه اما قمیشک به خودت میمانه بله بله اما خب خب بله شرایط شده که مام نمیمانه برای خود ما خب، بیا خیر حالا بازی چیزایی را که پخته میکنین تو خود نمیمانه از یک روز اگر از یا چی رقم خب بعض وقت میمانه ما کم هم پخته میکنیم نسبت به سابق حتی اگر وقت ده فیصد پخته میکنیم حالا یک فیصد پخته میکنیم یعنی نو فیصد کاش بله بیا خیر امیدوار هستم که جمعتان پس جمع شود بخیر ان شاء الله تنم آرام شود با توکل دیر بارک شود بله. کار و بارا جور شود <laughs> قربان <laughs> بیا و خیر باشه ان شاء الله میشه بخیر بیا خیر باشه قربان شد خدا نگهدار تشکر از شما هم که بیننده گزارش ما از پارک تفریحی باغ بالا بودین تشکر از همتان که همیشه بیننده گزارش های ما هستیم امیدوار هستم که ذهن ذهنیت ها خوب شوه اقتصاد خوب شوه آرامی بیشتر شوه آرامی است بیشتر شوه اگه اون چیزکایی که وجود داره او هم از بین بره مردم به فکر آرام به پارک های تفریحی بیا به باغ بالا یا پارک تفریحی باغ بالا به channel یوتیوب و تلویزیون هم یک سر بزنین subscribe بکنین like کنین گزارش های ما را بیننده باشین همیشه نظریات تانه در پایان ویدیو با ما شریک بسازیم تا گزارش های بعدی خداوند یار نگهدار همه